你是否有内心痛苦挣扎的经历？比方说，要做的事很多，但因为想太多，缺乏自信心，觉得自己不够好。每次下定决心要做一件事，总被前方的障碍羁绊着自己往前行，造成自我分心，好像做了再多努力也达不到目标。 因此，常有做了又有什么用呢的想法，事后再告诉自己，早知道我就应该怎么做的后悔中度过。如果你想真正从内心改变自己，迈向你想要的人生，就请继续往下看哦。 生活中一些负面的情绪，对我们的人生的确造成很大的影响。比方说，面对考试或面试，因为过度紧张而表现不尽理想，失去更好的机会；害怕在公开场合演讲，影响了工作升迁；或对某些事有恐惧感，而把自己局限在小小的世界里；又或者成瘾的坏习惯。 影响的人际关系和身体健康，甚至对家人有着纠结的情绪，容易陷入不愉快而有口角冲突。很多时候，在家人、朋友、工作和自我之间难以找到一个平衡点，而产生压力。日子久了，压力慢慢变成忧郁和焦虑。 这对很多人来说是很惶恐，而且无助的。静下心来，想一想，如果你可以改变这一切，让自己过得更快乐，用更平静的心去看世界，更能掌控自己大脑的思维。 你的世界可以是多么的不一样啊！想象你的生命是多么的多姿多彩，充满活力与动力，感觉自己有能力去创造自己想要过的生活，改变是可能的。其实你自己早就拥有改变所需的资源，只是你可能不知道如何去运作。这就是为什么。 NLP 是一套值得我们去使用的方法，因为它也许就是那把钥匙。当你开始把这些方法应用在你的生活里，它将为你的人生开启无限的可能性。NLP 是英文 Neural Linguistic Programming 的缩写，中文翻译成神经语言程式。 从字面上清楚的可以看出，它的组成包含了三个最具影响人类行为的要素。N，neuron，指的是神经系统，也就是我们的思维。人类透过视觉、听觉、嗅觉、味觉以及触觉五种感官摄取外界资讯的同时，我们每个人独特的神经系统。 会像过滤网一样，把外在体验过程中所得到的感觉进行内在思考，再依据我们过去的经验和所了解的，描述为意识事物，经由神经系统传达到大脑，大脑再发出指令到肌肉，以便我们做出反应。而这里特别指的是身体语言。因此，下一个字 L。 linguistic，就是指语言，指我们的头脑和身体之间的联系机制所使用的语言模式。我们的大脑无时无刻都在和我们的身体传递交流着，并且把结果反映在有意识的口语或者无意识的肢体语言上。什么是无意识的呢？比方说。 想象你现在口中含了一颗酸梅，你可能口内会产生一些唾液，甚至有酸酸的感觉；或者想着会让你感到紧张的事，你可能刹那间会觉得心跳加快，而且呼吸变得急促等等。也就是说，神经和语言之间的相互作用，影响了我们的身体和行为。 这引领我们到下一个字 P，Programming 城市，也就是综合前面两者，把组织神经系统和沟通方法的元素，经过排序及归纳，成为某些模式或策略，借此来表达某些具体的目标。换句话说，我们的思想、感受和行为，所有内部的形式。 都是依据我们个人打从娘胎到出生到现在，所有我们已知或经历过的一切，经过时间的增长而成为习惯性的模式。正因为我们的意念、感觉和行为只不过是习惯性的城市，因此可以借由提升我们的思想的软体，并凭借改善思想和行为的重复城市。 便能够在行动中取得更满意的效果。我们每个人都很独特，因为我们看到什么或经历过什么，只有我们自己知道，没有第二个人跟我们有相同的经验和感受。我们面对一件事情，反映出来的思维、情绪和行为。 可能是过去当时对我们深具意义的一件事，或者一连串我们经历过的事件，造成我们今天会有如此的反应行为。NLP 可以透过种种技巧和方法，让我们重新对这一件事或这一连串的事赋予新的意义和价值。经过不断重复的练习，改变我们的惯性行为。 想想，在面对群众公开演说或考试时，你不再感到紧张或害怕，又或者对某些事物再也没有恐惧感，戒掉成瘾的坏习惯，让 NLP 帮助你拿回大脑思维的主导权，拥有一个更快乐的人生，活在一个你梦想中的理想生活。 如果这支影片对你有帮助，请帮我按赞和分享哦。如果你还没有订阅频道，请即行动。谢谢观看，我是 Jackson Lie，我们下次见喽。